Bye. バンバン <laughs> バンバン バンバンバンえいバンえいえい パンパン パンパン 빵. 빵. 빵. 빵. 没有。